nombre es Irina Rimshina, yo vengo de Perú y yo soy cofundadora del proyecto CUP. Ah, la idea de este proyecto nace el año pasado en Singularity University, donde conocí a mis cofundadores y decidimos hacer algo grande con el impacto ah, para quisimos mejorar vidas de millones de personas. Y inventamos un anillo que permite diagnosticar enfermedades de transmisión sexual en segundos, y todo esto sin dolor y más barato que las pruebas el pensamos que vamos a cambiar el mundo, nos va muy bien, tenemos un prototipo y muy pronto van a escuchar mucho de juego.